E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Gris, jogo de aventura para PS4, Nintendo Switch e computador. Hoje a gente vai fazer o último episódio, vai ser um pouco mais longo do que o normal, mas vamos lá, vai ser legal. Muito bem, no último episódio a gente recuperou, acho que, a luz, algo assim, ou a escuridão. E hoje a gente pretende recuperar o resto e concluir o jogo. Será que a gente consegue? Tomara que sim. E agora? talvez fosse para uma área mais alta, em cima do hub. Hum, minha nossa. Oito bolinhas, será possível? Bolinha pra caramba, Primeiro elemento que a gente consegue. tipo uma luzinha que vai materializando as coisas. Ai minha nossa. E apaga. Tenso, hein? A gente agora consegue é navegar. Pra cá não tem como, tem que ser pro outro lado. Fica bastante atento nos detalhes das pilastras. E agora andar pra caramba até a gente encontrar os primeiros, os desafios. Ô louco. Ai minha nossa, o negócio vai apagando. Deu certo. Nossa. Deu muito ruim. Cara, é bem silencioso até, viu? Ali parece ter alguma coisa para pular, mas parece muito difícil. Vamos ver se tem algo para a esquerda. Ah, parece, aparentemente era opcional, olha. parkour avançado, hein? Agora é para a esquerda. Ela, ela navega pela cachoeira também. Por enquanto tá legal, hein? Aqui mais uma daquelas bolinhas que faz materializar as coisas. Uma bolinha. Música bem calma, quase até demais. talvez antes de ir pra lá a gente tem que vir para cá. Uh. Ah. primeiro desafio das bolinhas. Parece que é tipo um poder novo. As árvores luminescentes. Prestando atenção, ver se não aparece nada quebrável e que já apareceu. concentração nossa um pouco além do normal. Aí, ó. Eu que subir tudo isso para pegar só uma bolinha. Eu não curto quando fica de ponta cabeça. tipo de coisa me, A música vai se revelando aos poucos. Deu tá certo. negócio acidental. Primeira bolinha. tamanho tá da área. São oito, hein? Vamos para o lado direito. Atrás da próxima bolinha. Essa área ela tem mais efeitos sonoros do que música. A música é muito baixa. Pegamos um bagulho aí. Por aqui? Sim. barulho de um relógio. Ah, ah vamos lá subir para uma área mais alta, invertida. Minha é creda, é muito difícil. Tava reclamando que o jogo tava fácil aí, ó. Toma então uma área invertida aí pra ficar esperto. bastante desse efeito que ela... Não. <laughs> Gostei bastante desse efeito dela. Nadando. Achei bem bonito. Já é ali? Bom, mais ou menos, não é bem ali. acontecer algo. Vamos ver qual é o poder que nós adquir vamos adquirir agora. Legal, a gente canta e faz florescer com L. segurar o bagulho vai até o extremo. E agora? Só cantar aqui perto da flor? Ah, a hora que floresce, ó. Saiu as borboletinhas. ideias também. Hum, fizeram uma baita numa árvore. Eu já devo ter mencionado nos outros vídeos, mas este... Ué. Precisa de quatro bolinhas. Eu não tenho a menor ideia por onde começar. Mas, aqui é por último. planta dentro d'água. Ainda bem, né? Será que eu tenho que fazer florescer todas essas? Tentar de novo? Eu acho que estou fazendo uma burrice, mas tudo bem. Tá, são quatro bolinhas que a gente não achou. agora quem sabe com este poder a gente consegue fazer algo diferente. Ok. Tem uma florzona. Aparentemente abrimos um caminho. Vamos descer ali primeiro, né? Muito nítido que tem que ir pra lá. Já é um de três de quatro primeira bolinha, facinho, facinho. Aparentemente aqui tem um negócio que a gente ainda não viu. Isso tudo é temporário, minha nossa. que vai dar? Inverteu. aconteceu. Não tem problema. Vamos continuar nosso trajeto. Aqui tem algumas florzinhas fechadas. deve ser um puzzle usando, hein? Ó. abrir aquele ali, né? Vai que a gente cai. Eu <laughs> gostei bastante desse poder dela. vai evitar. Vou pular aí, né? O que, que dá? Dá nada não, ó. Feito o lado esquerdo, agora o lado direito. Nossa, tomei um choque aqui. só para acordar as plantinhas. Bem bonitinhos os peixinhos, hein? Vou que voltar pro hub para o meio, né? Tá, aqui que é o meio. Pegar as duas últimas bolinhas desse pedaço, né? Deve ter mais, deve ter mais. Nunca é tão fácil. Todo esse barulho de cachoeira. É um bocado, hein? ativar aqui também. Louco, água de ponta cabeça. Esse jogo não tem limites. <laughs> Demorei, mas eu achei. Isso é uma aranha. Uma aranha bem das feias, viu? Muito bem. gente canta, deixa ela aí. Deu um trabalhinho, viu? Coletamos a terceira bolinha. continuo, <laughs> eu continuo não prestando atenção na, nas plataformas. Nas pilastras. Né? conseguimos aí passar, não sei se foi a melhor forma, mas passamos, né? Tem um monte de florzinhas, vamos cantar. mais um puzzle, talvez. E agora? <laughs> Logo eu não, não alcanço. Ah, é desse lado. Tá, entendi como é que faz. ter muito cuidado para não cair do outro lado. Rapaz, a gente tá jogando já há bastante tempo. Vai ficar grande mesmo essa gameplay. Porque ainda tem o um final. Última bolinha. Agora é só descida. Lembra quanto a gente subiu? funções, pedaço. Aquela espreguiçada, né? Já tá de noite, a gente tá gravando. Bem calmo esse jogo, é altamente recomendado aí pra quem está estressado.

necessário. Tomara que sim. E deu certo. Será essas as últimas bolinhas necessárias? precisa de mais. E, e agora? O que, que falta? Minha nossa. A vozinha dela é bem bonitinha, né? Beleza, acho que é isso. acabou. Acabou, pessoal. Bem bom, hein? Vamos assistir o final. A gente pode cantar e aparecer as últimas flores. Muito bem. bicho que nos perseguiu o jogo todo. Eita! nós seríamos engolidos. Ainda bem que não. Ou talvez eu falei cedo demais. Esse assim a gris. Não, não acaba não. Peraí. Tem mais. Agora a gente está nadando meio dentro daquela criatura. Um pedaço de estátua para tudo que é lado. Ah, ele atravessa, não precisa desviar. gente tá nadando pra cima, nem sei se tá certo ou se tá errado. Aí, tá certo. Mais pra cá. O nosso manto sempre foi cinza? Ali tem um, tipo uma lápide. Por isso que ela tá mais rápida. subindo, né, para enfrentar a radiância. Cada vez mais claro. Aí a mãozinha. Vou ver qual é que é. Ah, é. Depois de recuperar todas as cores, a gente volta a cantar. Muito bem. curtir o final aí, né? Ele tá tentando dominar ela, hein? mas concluindo, as rachaduras estão sumindo. bonito, hein? Nossa. ter jogado antes. Que? Tem mais? Tem mais? E se a gente cai daqui? <laughs> Quebra o clima. Muito bom, hein? Muito bom mesmo. Eu achei que ia ser mais longo esse último episódio, mas não foi tão longo assim. Até que foi tranquilo. Como sempre, a gente vai esperar rolar os créditos para ver se aparece mais alguma coisa. E a gente continua daí. Tá aí, pessoal, Gris. Gostaram da série? Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações como essa. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!